Machen wir mal hier. Emil, überlebst du das? Ich hab meine Enderfähre wieder falsch. Geil, was drauf. Bitte. schon in der Runde? Äh, ja. Ich bin die ganze Zeit schon. Nein, Digga, der Fuse. Julian, Julian, deine Ecke. Deine. Wie meinst du? Äh, Leute? Yo. Hast du ihn? Yeah, chop it. Reload. Charging shields. Come on, come on. Take back, back. Give me my shields to recharge. I'm here. Haben wir alles? Ja, Immer dahin, immer dahin. Ui, kill leader. Hä? Ach, oh, kill leader bist. Ja, 5 Kills. Du hast 4 Kills. Ich hab meine Ult gedroppt. Okay, jetzt ist des Hab keinen Schaden gemacht bis jetzt. Äh, hier einer hinter, hinter uns. Warte mich. Ach du! Ich bin so fucking low. Julian hinter dir! Ja, wo hast du deine Kopfhörer? Ja. Ja, Digga, aber auch diese Kagui und Louis. Das ist das Spiel, das ist hier im Freezer bestimmt noch bis 90 voraus. Und eben wie lang kannst du hier bis 6, ne? So, Jenko. Was? Halt die Fresse. Wie lang kannst du? 6. Auch keine 5 Minuten länger, Ich muss mich konzentrieren, okay? Halt deine Fresse, Julian? Du bist sowieso scheiße. Oh, er ist krass. Digga, Timo, Timo, Timo, Timo, Timo. live. Äh, ja, wo mein Loot denn? Ich sehe jetzt oh, er hat meinen Kill geklaut, so ehrenlos. Nein, ist Dass du gerade einfach so runtergeplumpst bist. Ja, was für ich hatte den Kill gespielt. Deswegen ist er erst weggelaufen. Ja, weil ich ihn low gemacht habe und den Hund dann ja, ich hätte auch auf dich gehen können, das so. Wo ist der letzte? Ich bin Hallo Emily. Hallo, du musst die Wecker machen. Ich bin der letzte Team, komm her. Nein, nein, nein, nein, nein, die gibt doch einmal. Ich habe doch Hey, Champion. You did it. are the champion. Ich I mean, we're all winners here, but especially you and Kannst du schon mal bei Luna kleinen Buch auf der Schleim 18 hat? No contest, oh, we have our champion. Head on over yeah, geil, jetzt bist du voll nett Very glamorous bar.